итоговый выпуск новостей в студии Анна Космина. Здравствуйте. 21-ю годовщину независимости отметила Украина. 24 августа 1991 года Верховная Рада Украинской ССР провозгласила Украину независимым демократическим государством. Именно в этот день, 21 год назад, акт провозглашения независимости вынесли на подтверждение всеукраинским референдумом. Сегодня Украина – молодое государство с амбициозными планами, уверенно смотрит в будущее. Об этом заявил президент Виктор Янукович в своем обращении к украинскому народу народу по случаю Дня независимости в столичном дворце Украина. Глава государства отметил, благодаря патриотизму предыдущих поколений, рвению творцов украинской государственности украинцы доказали, что мы можем быть хозяевами на своей земле, достойно отвечать на внутренние и внешние вызовы. Попри об'єктивні труднощі, Несмотря на объективные трудности и внутреннее противодействие, мы продолжим курс на оздоровление экономической, социальной, правовой и административной сфер. История нашего государства придает мне уверенности, что мы достигнем поставленной цели. Ведь становление украинской нации, процесс творения украинского государства – это история поиска, который никогда не прекращался. По случаю 21-й годовщины независимости Украины глава государства почтил память выдающихся украинцев. Виктор Янукович возложил цветы к памятникам Тарасу Шевченко и Михаилу Грушевскому в Киеве. В торжественной церемонии также приняли участие премьер-министр Николай Азаров, председатель Киевской госадминистрации Александр Попов, члены правительства, общественные и политические деятели. Также президент Украины принял участие в торжественном мероприятии «Объединяемся для Украины», которое состоялось в Киеве у памятника святому равноапостольному Владимиру. Виктор Янукович подчеркнул, именно вера столетиями служила фундаментом и стержнем духовной самобытности нашего народа. Президент призвал представителей всех конфессий к сотрудничеству с властью. Сегодня тут присутні главы. Сегодня здесь присутствуют главы украинских церквей и руководители религиозных организаций, известные представители нашей интеллигенции, и я призываю всех к совместной работе для людей, для духовного очищения общества. Высокий профессиональный уровень и эффективная реализация задач, стоящих сегодня перед страной, должны быть приоритетными в деятельности руководителей местной исполнительной власти. Об этом президент Украины Виктор Янукович – подчеркнул во время встречи с кандидатами на должности председателей районных госадминистраций, которая состоялась в четверг. Президент обратил особое внимание на важность успешной реализации начатых в стране социальных инициатив, дальнейшее проведение реформ во всех сферах жизнедеятельности регионов. Среди вопросов, которые сейчас должны быть в центре внимания местной власти, Виктор Янукович также назвал сбор урожая поздних культур, организацию осенне-полевых работ, подготовку к зиме хозяйств и предприятий жилищно-коммунальной сферы. Глава государства подчеркнул персональную ответственность руководителей РГА за положение дел на местах и успешное выполнение задачи. Обов'язково треба залучати Обязательно к сотрудничеству нужно привлекать общественность, знать общественное мнение. Пусть это будут ваши оппоненты, но вы не должны об этом думать. Работайте с ними. В Киеве заработал новый автовокзал Выдубич, и теперь более 20 тысяч пассажиров смогут ежедневно отправляться в дорогу, выбрав один из 70 маршрутов. Общая ее площадь автовокзала составляет около 3000 квадратных метров. Работы по строительству автостанции выполнялись за средства государственного бюджета и юго-западной железной дороги. Общая стоимость работ строительства автостанции Выдубичи составляет 5,7 миллионов евро. В открытии станции принял участие премьер-министр Николай Азаров. Глава правительства отметил, что вокзал Выдубичи – это часть комплекса на железнодорожном участке Киев-Московский-Дарница. Весь этот проект не совсем еще завершен. Не успеваем как хотели к Дню независимости, открыть целый комплекс. Вот. Ну вот целый комплекс открыть не получается, но автовокзал заработает. Вот, это тоже отлично. И в ближайший месяц, я думаю, что мы завершим работы по вот этому комплексу выдобичи. ВВП Украины за текущий год вырос на 2%. Об этом в ходе правительственного заседания сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров. Глава правительства уверен, результат достаточно неплохой, учитывая кризис в еврозоне. Также, по словам Николая Азарова, увеличила свои объемы промышленность Украины. А вот в металлургической и машиностроительной отрасли наблюдаются некие проблемы. Для улучшения ситуации необходимо открывать внешние рынки товаров и одновременно привлекать иностранных инвесторов, подчеркнул премьер. Корейцы пропонуют инвестиции в нашу. Корейцы предлагают инвестиции в нашу экономику и заинтересованы в активизации взаимной торговли. Корейский бизнес хорошо разглядел потенциал Украины. Корея готова принять участие в совместном производстве в Украине скоростных поездов, строительстве скоростных железных дорог, строительстве терминала сжиженного газа, проектах агропромышленного комплекса, проектах создания электронного управления. На подъеме также наши торгово-экономические отношения с Китаем, Бразилием и Индией. Программа «Доступное жилье» не прекратит своего существования. Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров во время посещения выставочного форума, посвященного строительной отрасли. Главной темой выставки стало ипотечное кредитование по программе «Доступное жилье». Премьер заверил, впервые государство гарантирует законодательную надежность социальных программ и впервые строительные компании получат возможность работать стабильно. Стоимость этой программы для государства – 1 миллиард гривен. А государственный бюджет на будущий год примерно будет 500 миллиардов. Так у кого какие-то сомнения есть, что государство найдет 1 миллиард из 500, чтобы реализовывать эту программу? Гарантия этого, конечно, не только арифметическое соотношение, а самое главное соображение экономики. В Украинском доме проходит форум строительной отрасли, посвященный 21-й годовщине независимости Украины. Главная тема выставки – ипотечное кредитование по программе «Доступное жилье». Посетители смогут пообщаться с застройщиками и подробнее узнать о предложениях относительно государственной программы. Подробности в следующем сюжете. Александр Наточий в украинский дом попал не случайно. Вместе с женой и сыном рассматривает новинки кредитов жилья в Украине. Сейчас его семья живет в общежитии, и при этом они уже 6 лет стоят в очереди на квартиру. Теперь подумывают взять кредит по программе «Доступное жилье», согласно которой государство компенсирует 13% кредита из 16%. В любом случае, <laughs> допомога. В любом случае, помощь нужна как государству, так и родителей, потому что мы работаем на государство, а государственная зарплата преподавателя сейчас не настолько высокая, чтобы мы могли себе позволить без помощи приобрести жилье. Доступное жилье – главная тема выставки строительной области страны. Ее участники – отечественные застройщики и банки. Именно у них люди могут узнать детали об условии различных видов кредитов. Популяризовать программу «Доступное жилье» приехал и профильный министр Анатолий Близнюк. По его словам, с помощью программы инициативы президента не только обеспечат жильем социально незащищенные слои населения, но и отстроят страну. Земельные участки бескоштовно. Земельные участки будут предоставляться тем, кто строит доступное жилье. Государство будет финансировать инфраструктуру, бизнес будет приобретать инновационные технологии индустриального жилья, а в дальнейшем эти ЖБК и ЖБИ будут использовать для строительства жилья индустриальным способом. Начиная со старта программы «Доступное жилье» уже заключены 250 компенсационных договоров по всей Украине. Лидирует столица – 80 договоров. Большинство из них люди взяли, чтобы поселиться в уже почти завершающий строительство дом в микрорайоне Поздняки-2. Здесь имеется вся инфраструктура – от детских садов и школ до поликлиник и подземного паркинга. В программе доступного жилья принимает участие вот этот дом под номером 8А. Его планируют закончить во втором квартале следующего года. На сегодняшний день он закончен на 60%. В то же время банки уже выдали около 250 кредитов по программе доступного жилья. Ожидают, что кредиты будут брать все больше людей. Будут сняты ограничения, которые были на э, количество квадратных метров и на стоимость жилья. То есть таким образом, э, я думаю, что мы действительно намного активнее станем э, работать с нуждающимися в жилье. Ирина Тищенко, Сергей Левтер, Евгений Степанов. Новости УТР. В середине сентября начнет работу соглашение о зоне свободной торговли со странами СНГ. Какие преференции получит Украина и повлияет ли документ на цену российского газа для нашей страны, рассуждали политологи. До 2006 года Украина имела доступ к среднеазиатскому, в частности туркменскому газу. Восемь лет назад потеряла эту преференцию и стала зависимой от своего нынешнего поставщика России. Аналитики уверены, восточным соседям невыгодно терять монополистическое положение транзитера на рынке голубого топлива. Россия вкрай не зацікавлена. Россия крайне не заинтересована терять рынок, например, в Украине. Газовый рынок наиболее прибыльный. «Газпром» не заинтересован в том, чтобы оставаться монополистом как покупатель среднеазиатского газа. Иначе он не выполнит своих обязательств по контрактам. Политологи считают, ратификация соглашения о вступлении в зону свободной торговли с СНГ не дает Украине преференции в получении дешевого туркменского газа. Эксперты энергетического рынка обращают внимание на седьмую статью этого документа. Там сказано, что регулирование транзита осуществляется сторонами в соответствии с положениями Генерального соглашения по тарифам и торговле ВТО 1994 года. В то же время пункт 3 соглашения о зоне свободной торговли говорит о том, что положение настоящей статьи не распространяется на газопроводный транспорт. Каким чином он может домогтися? Не совсем понятно, о каких переговорах может идти речь, каким образом можно добиться пропуска туркменского газа через российскую территорию, если премьер-министр Украины лично подписал соглашение. Значит, с пунктом третьим он был согласен. Специалисты уверены, реальной альтернативой зоне свободной торговли могла бы стать евроинтеграция Украины при условии создания единой ГТС. Тогда покупать голубое топливо в России можно было бы по таким же ценам, как другие европейские страны. Кроме того, существует альтернатива российскому газу – сотовый. Его активно продают Соединенные Штаты Америки. Ирина Тищенко, Инесса Занина, Евгений Степанов. Новости УТР. Центральная избирательная комиссия методом жеребьевки определила порядковые номера политических партий в избирательном списке. Украинцам предстоит выбрать одну из 22 партий. На первом месте оказалась украинская платформа «Собор», на втором – социалистическая партия, коммунисты на третьем. В первую десятку также вошла партия Натальи Королевской «Украина вперед». У нее шестой номер. Замыкает список радикальная партия Олега Лешко. Напомним, выборы состоятся 28 октября. Украинцы смогут получать электронные визы на Кипр на бесплатной основе уже с сентября этого года. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Константин Грищенко. По его словам, суть упрощения состоит в том, что документы на одноразовую национальную визу можно будет подавать онлайн. Посольство идти не надо, виза станет электронной и бесплатной. Таким образом, договоренность о либерализации визового режима между Украиной и Кипром позволит сэкономить 12 евро, а также значительно ускорить срок обработки документов и получения самой визы. Русский язык получил статус регионального. В Николаеве, Херсоне и Харькове соответствующие решения приняли городские советы. Напомним, ранее такое же решение приняли в Одессе, Запорожье, Донецке, Севастополе, Луганске, Днепропетровске и Херсоне. Теперь в областях разрешается использовать русский в делопроизводстве, официальных документах, рекламе, уличных вывесках, школах и вузах. Проблем с обеспечением учебниками учеников младших классов после установления регионального статуса русского языка в областях нет, отмечает Министерство образования. Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Табачник в Харькове. На данный момент обеспеченность младших классов необходимыми учебниками составляет 100%. По словам министров, учебники для 11 классов в полном объеме поступят в учебные заведения уже к концу августа текущего года. Впервые за последние 15 лет государственный заказ выполнен по первому классу полностью до 15 августа, по 11 классу до 20 августа. И не просто выполнен, а доставлены учебники, изготовленные за деньги государственного заказа, во все регионы Украины и практически на 100% развезены уже по школам. Министерство это контролирует. Профилактический рейд «Внимание! Дети на дороге» стартовал в Украине. Главной целью является сохранение жизни и здоровья детей на дорогах. По сообщениям пресс-службы госавтоинспекции, для подготовки улично-дорожной сети к новому учебному году работники ГАИ следуют участки, которые прилегают к детским и образовательным учреждениям. Особое внимание планируют уделить маршрутам школьных автобусов. Ежедневно автодороги забирают жизни 10-11 украинцев. Еще в среднем 100 человек получают травмы в дорожных происшествиях. Большинство аварий происходит вследствие нарушений правил дорожного движения. Чаще всего это превышение допустимой скорости и употребление алкоголя за рулем. Общественные организации безопасности движения предлагают ввести более суровые правила контроля, особенно в отношении пассажирских перевозчиков. Только за прошлый год на украинских дорогах случилось более 30 тысяч аварий, травмировалось больше 37 тысяч людей, 4700 человек погибло. В большинстве случаев причиной этого становится то, что люди нарушают правила дорожного движения. На втором месте неисправность автомобилей. Здесь заядлые нарушители и пассажироперевозчики. 70% их машин требуют систематического ремонта. Борцы за покой на дорогах советуют правительству взять под контроль состояние здоровья водителей и более жестко контролировать работодателей, чтобы не эксплуатировать водителей. Как это часто происходит сейчас, ловят тракториста, привозят в Киев, заселяют в общежитие, а потом он возит людей. Ну какая ответственность может быть у этого человека, если в комнате живет по 20 человек и работают они по 12 часов? Э, Министерство здравоохранения утеряло полностью контроль за водительскими комиссиями по периодическим осмотрам водителей, по сути дела. Вы, знаете, любую справку на сегодняшний день можно купить, и, и, и даже в этом посодействуют, как ни прискорбно, э, сотрудники ГАИ даже вам посодействуют купить эту справку как ни прискорбно, медицинскую. И в соответствии с чего, там, допустим, ездят наркоманы, ездят люди психически неуравновешенные. В госинспекции уверены, для того, чтобы навести порядок среди перевозчиков, все без исключения должны пройти перелицензирование, а водители должны пройти переквалификацию с открытием новой категории «водитель коммерческого транспорта». С выдачей определенного э, свидетельства или сертификата, который бы обновлялся, три или пять лет, скажем, венгерский опыт покажет, что они делают это в течение пяти лет. Обязательное прохождение. Это не только подтверждение знаний правил дорожного движения, это э, подтверждение знаний правил перевозки пассажира. В свою очередь, страховщики предлагают правительству передать функцию техосмотра перевозчиков их организациям. Ведь они, как никто другой, заинтересованы в уменьшении количества страховых случаев. Звичайно, після проходження технічного необходимо поручить страховым компаниям заниматься техосмотрами. Такая страховая экспертиза позволит нам уменьшить аварийность на дорогах. Смертность на украинских дорогах в 7 раз выше, чем в странах Евросоюза. В этом виноват наш менталитет, считают защитники безопасности на дороге. Украинцы не привыкли соблюдать правила. Из-за этого и происходит около 80% ДТП. Ирина Тищенко, Анна Нерус, Игорь Каркадем, Новости УТР. Цены на лекарства для гипертоников снизились. С 1 августа в Украине заработал правительственный пилотный проект, в котором принимает участие более 12 тысяч украинских аптек. Фармучреждения снизили цены почти на 250 препаратов для гипертоников. Разницу им будут компенсировать местные бюджеты. На это посчитали в правительстве до конца года потребуется примерно 30 миллионов евро. Подробности в сюжете. Благодаря государственному регулированию цен стоимость лекарственных средств для гипертоника в аптеке снизили на 10%. Министерство здравоохранения довольны первым этапом пилотного проекта, участие в котором приняли 12 тысяч аптек по всей Украине. Разрахували Рассчитали предельные цены, запустили их в регионы, постепенно внедряя механизмы регулирования цен на 7 международных непатентованных названий, включающих в себя более 243 торговых названий. Следующий шаг пилотного проекта – внедрение механизма частичной компенсации стоимости лекарств от гипертонической болезни. Пациенты будут оплачивать лишь часть стоимости препарата. Оставшуюся часть аптеки возместит государство. Человек приходит в аптеку, получает консультацию, какой препарат купить дорогой заграничный или подешевле, отечественный, оплачивает часть стоимости препарата. Аптека будет собирать рецепты и сдавать их в управление здравоохранения, затем получит за них компенсацию. На менее дорогие отечественные средства компенсация будет больше, а на дорогие импортные процент компенсации будет меньше. Министерство здравоохранения подсчитали, программа частичной компенсации стоимости лекарств от гипертонической болезни до конца года обойдется государству в 30 миллионов евро. Также стало известно, что механизм компенсации будет отработан уже осенью. В сентябре в Министерстве финансов Украины намерены решить, сколько процентов пойдет из госбюджета, а сколько из местных бюджетов. Максим Остапенко, Евгений Степанов. Новости УТР. Отдых маленьких украинцев на побережье моря или реки не панацея от болезней, особенно инфекционных, констатируют врачи. Чтобы дети меньше болели, стоит побольше кормить их витаминами в детских садиках и школе, приучать к гигиене, а главное не игнорировать вакцинацию. Осень – наиболее благоприятный сезон для распространения инфекционных болезней, отмечает детский иммунолог. Никакие таблетки не застрахуют вашего ребенка от инфекции, особенно в первый месяц учебного года. Кожен з них, звичайно, принесе ту інфекцію. Каждый из них принесет инфекцию, которую привез с моря или нашел в поезде, автобусе, во дворе, обмениваясь впечатлениями. Чтобы уменьшить риск подхватить инфекцию, врач советует родителям включить в рацион ребенка как можно больше витаминов, овощей, фруктов и ягод, а еще приучить регулярно мыть руки и не пускать в учебные заведения даже с намеком на болезнь. Врачи отмечают, лучший способ защитить ребенка от болезней – вакцинация. На сьогоднішній день на сегодняшний день ребенок, который идет в школу, может быть вакцинирован против полиомиелита, коклюша, дифтерии, столбняка. Вакцина есть против кори, свинки и краснухи. Инфекционных болезней украинское государство обеспечивает за государственный счет. В этом году врачи ожидают очередной волны кори и советуют родителям обязательно сделать прививки детям от этого недуга. Современные дети болеют гораздо больше, нежели 10-20 лет назад, отмечают медики. Одна из причин – малоподвижный образ жизни. Мария Кирсанова, Юлия Война, Анна Нерус, Игорь Каркадым. Новости УТР. Люди давно заметили, что пчелиный мед обладает целебными свойствами. Еще древние врачеватели использовали его в своей практике. Сейчас же полезные свойства меда известны не только медработникам. Продукт пчелиного труда часто используют для лечения и профилактики различных заболеваний в домашних условиях. На днях в Киеве начала работу ежегодная ярмарка пчеловодства. Свой богатый урожай там представили пасечники со всей Украины. Пчеловоды со всей Украины съехались на сезонную ярмарку меда похвастаться своим урожаем. Полтавчанка Олеся приезжает сюда уже пятый год подряд. На ее прилавке мед на любой вкус и цвет. Липовый, гречневый, разнотравье. Все, что периодически собирает из 220 ульев. А помогает ей в этом ее большая и дружная семья сами мы, я качаю, э, муж у меня смотрит улики, все, вот сами мы все делаем. Работа такая, как бы кропотливый труд, Но если бы попробовали, как это тяжело, да, на постоянной работе не поработаешь, потому что все лето нужно на пасеке работать. Кроме того, что мед является сладким лакомством, он еще обладает и целебными свойствами. Медовый нектар может вылечить любую болезнь. Самым полезным считается разнотравье, считают врачи. Это единственный мед, в котором есть витамин Е. Э, разнотравие, например, подсолнуховое. Там в разнотравии подсолнухом единственный мед, где есть витамин Е. Витамин Е полезный для сердца, для сосуд. Вот. В других медах он не так ярко представленный. Вот. Но он меньше ценится тем, что он быстро кристаллизируется. Аж ложка оставляется, резать его можно ножом будет. Правда, из-за жаркого лета урожай меда в этом году меньше, чем в прошлом. Правда, и цены остаются прошлогодними – от 50 до 100 гривен за литр. Разнотравье летние, они идут немножко дешевле, потому что, потому что его больше меда. Какого меда меньше, тот идет и дороже. Акация, допустим, липа, это королева медов. Он не аллергенный, этот мед, поэтому он идет и дороже. Кроме меда, пасечники предлагают покупателям лекарственные настойки, мази, а также мед, который можно пить. Кстати, именно он больше всего пользуется популярностью у покупателей. Всем понравился вермут. Попробовать. Своеобразный вкус травы, э, настой трав разных. Ну, сладкий. Ирина Тищенко, Екатерина Сметана, Игорь Каркадым, Новости УТР. Ко Дню независимости по-особому расцвела столица Украины. Сотни цветоводов, садоводов и ландшафтных дизайнеров тщательно готовятся к этому празднику. Темой 57-й выставки на Певческом поле стали украинские народные сказки. Они символизируют духовность украинского народа. Для создания композиции было высажено около 300 тысяч цветов попасть в детство можно и без машины времени. На певчем поле создали персонажей украинских сказок из цветов. Здесь Баба Яга и Иван Царевич. По словам организаторов, фольклорная тематика была выбрана именно из-за хэппи-энда в сказках. Сказки несут в себе и ментальность народа, и опыт, который они получили, э, я не знаю, там, с, наверное, с Киевской Руси и до сегодняшнего дня. И в сказку всегда хочется возвращаться, хочется оставить все проблемы за дверями и просто окунуться вот в мир фантазий. На создание вот такого цветочного творения требуется немало времени. Высаживать цветы начинают еще с зимы в теплицах, а уже потом умелые дизайнерские руки вместе с работниками высаживают цветы в землю. В целом этот процесс занимает около трех недель до окончательного результата. Значит, если брать все работы, которые связаны с подготовительным процессом, то есть это э, чертежи, сварочные работы, столярные работы, то это занимает порядка двух месяцев. А непосредственно высадка на месте около трех недель. Киевляне и гости столицы выставка остались довольны. Я сама с Одессы приехала специально на вашу выставку, я каждый год посещаю. Но именно эта выставка, по-моему, самая веселая, самая позитивная из всех предыдущих выставок. Очень красивая. Мне больше понравилось. Ну, я пока все не пересмотрела, но пока мне нравится вот, вот та же птица. В прошлом году было не такие. Вот, вот пару лет тому назад тоже было, э, э, были по странам. Великолепная была И сейчас очень красивая выставка, прямо чудесная. В этом году эта выставка не последняя. В конце сентября киевляне смогут увидеть хризантемные композиции. Организаторы обещают сделать выставку абсолютно в ином формате. Анна Абрамова, Екатерина Сметана, Александр Ковалевский. Новости УТР. В День независимости в центре украинской столицы прошел традиционный парад вышиванок. Сотни людей собрались в национальных костюмах. Участники мероприятия демонстрировали различные стили и цвета, присущие своему региону. Не только в вышиванке, но и в писанках, которые принесли с собой. Действа сопровождали музыкой и танцами. Эту вышиванку вышивала моя прабабушка, поэтому она для меня символ семейного уюта, своеобразный талисман. Для меня вышиванка это... Для меня вышиванка прежде всего народные традиции, а во-вторых, это стильно и красиво. У меня несколько вышиванок, я надеваю их не только в праздники, но и несколько раз в неделю. На праздничный уикенд в поселок Мамаева Слобода съехались те, кто носит фамилию Мамай. Гипотетические родственники приехали не только со всей Украины, но и с других стран. Как встречали и чем угощали современных Мамаев, видели наши корреспонденты. Мамаевая Слобода встречает Мамаев. Такого количества людей с одной фамилией здесь еще не было. Владимир Мамаев специально на встречу со своими родственниками приехал из Санкт-Петербурга. С собой привез родовое древо и фотографии. Вот мой дед, 18 лет ему. Кубанский казак, станица Староджерельевская. Вот он со своей, так сказать, невестой, женой Ириной, бабушкой моей. Вот, к сожалению, их уже нет живых давным-давно. Ну, собственно говоря, с них мы и начали свой род. А меня зовут Корни. Честно говоря, мне интересно узнать э, больше и ближе про, про свою фамилию, опять же, про себя самого, про э, свою родню тоже интересно узнать. Из легенд известно, казак Мамай обладал особым даром. Поэтому Мамаями называли тех людей, которые на энергетическом уровне чувствовали агрессию и могли предупредить нападение татар за 230 верст. Из-за таких сверхвозможностей их еще называли защитниками украинского народа. В целебную силу Мамая верит и Александр. Уверяет, что и у него есть дар. Відкрию вам по секрету, що дійсно ну скажу вам по секрету, что действительно проявляются какие-то мамаевские экстрасенсорные способности. Хотя это, наверное, смешно звучит, но действительно оно так и есть. Но еще есть такой нюанс. В колыбели, где меня колыхали, возле моей головы проявилась аура. После проверки на мужество, испытания батагом, мамаям устроили традиционный обед. Угощали блюдами 17 века. В меню сало с чесноком, запеченный поросенок, узвар, медовуха и, конечно, кулеш. Все эти блюда хозяйки подавали на стол, который обустроили на земле. Цей стил, бачите, незвичайный. Видите, этот стол необычный, он просто на земле, потому что, если вы помните, казак Мамай сидел в позе лотоса прямо на земле. Именно с земли он черпал свою энергетику, и именно на земле в позе лотоса он понимал о том, что было и что будет. На память о встрече с родственниками каждый желающий мог собственноручно выковать монету с образом казака Мамая. Анна Абрамова, Екатерина Сметана, Александр Ковалевский. Новости УТР. В преддверии Дня независимости популярный среди мировых медиа украинский военный журналист Ефрем Лукарский представил фотопроект «Моменты времени». На выставке фотографий с горячих точек, военных конфликтов, необычные ракурсы известных политиков и просто счастливые моменты из жизни обычных людей. За шаг до стрельбы, штурма зданий, острых споров, рядовые военные, пленные, жертвы конфликтов, необычные ракурсы политиков и драки в стенах украинского парламента. Каждая из этих фотографий в свое время появлялась на страницах мировых изданий «Нью-Йорк Таймс», «Гардианс», «Индепендент». Их автор – украинец Ефрем Лукарский. Накануне праздника независимости презентовал соотечественникам свои работы с тем, чтобы посетители выставки ощутили разницу между миром и войной и ценили свое настоящее. Як показать пересечному громадянину? Как показать рядовому гражданину геополитическую ценность страны, ее на данном историческом этапе? Драки в Верховной Раде и противостояние на улицах – это не война, и это большая ценность Украины. Меня лично поразила фотография из Афганистана. Дети, которые катаются на карусели с ракетной гильзы, будто у них не украли это детство, они остаются детьми. За плечами фотокора Лукарского участие в шести вооруженных конфликтах. Это и Афганистан, Ирак, Чечня, Азербайджан, Узбекистан. Чтобы сделать хорошее фото, часто приходилось лезть в самое пекло, рассказывает автор работ. У многих людей возникают вопросы по этому поводу. Каким образом я оказался э, в том же Андижане единственным снимающим, что все телеканалы мира на протяжении трех дней делали слайд-шоу из моих фотографий. Или каким образом я оказался во время ареста Саддама Хусейна. И, э, и таких случаев я могу много очень рассказать, каким образом оказался, что я стал разговаривать с, с, с Басаевым, с Дудаевым, э, шейхом Ахмедом Ясином и так далее. То есть, ну, это журналистская удача. То есть ничего, ничего более. За каждой из этих фотографий огромная история. Если я начну рассказывать, это, знаете, это сценарий для Голливуда. Посмотреть уникальные снимки и оценить части мирной жизни против ужасов войны можно в столичном украинском доме до 26 августа. Надежда Дворенчук, Игорь Каркадым. Новости УТР. На этом у меня все. Увидимся на телеканале УТР.